Nie wstydź się uczyć nowinek technologicznych od swojego dziecka. No i co będzie? Był na gwarancji? A ja wiem, ty trzymasz paragony. Gwarancja już się skończyła. Kupiliśmy go 7 lat temu. Taki fajny ekspres. I co? Mam kawę w szklance parzyć. Co się stało? Umarł kto? Ekspres do kawy. Się swajczył. I mam je żal. To oddajcie do serwisu. Niech naprawią i po kłopocie. Córuś, jaki serwis? To jest stary ekspres, 7 lat temu kupiony. Nikt go nie serwisuje. Pewnie nikt. Możecie tu podejść? Serwis ekspresów jest na naszym osiedlu, 5 minut drogi stąd. O, tu macie telefon i godzinę otwarcia. Wycenę robią gratis. Jeśli chcecie, podejdę do nich z tym ekspresem i zapytam, czy to da się naprawić. Dziecka, skąd ty to wszystko? Z netu, tato, z netu.